पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान प्रदीप सिंह यादव की 10 वर्ष की बेटी सुप्रिया ने कहा कि वे भारत की बेटी हैं और वे अपने पिता की मौत का बदला सेना में भर्ती होकर लेंगी तीन दिन पहले पिता की चिता को आग लगाते समय सुप्रिया बेहोश भी हो गई थी पांचवी में पढ़ने वाली सुप्रिया ने यह भी कहा कि हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह सेना में भर्ती होंगी और अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहती हैं।